Intentarem, en un minut i mig, destacar el que creiem més important del curs 2011-2012 a la demarcació de Vic. Hem tancat el curs de la demarcació amb 7 agrupaments que han format 61 castors i llúdrigues, 163 llops d'aines, 159 rangers i noies guia, 102 pioners i caraveles i 37 trucaires. En total hem tingut 157 caps. I pel que fa entre nens, nenes, joves i caps, són 679. Aquest curs també hem fet les primeres jornades esportives de la demarcació, en què els caps van fer tornejos de futbol, vòlei i bàsquet. També hem editat les dinàmiques per a pares i mares, les DIPAMES, per fer-les arribar als agrupaments de la demarcació i a les altres demarcacions. El curs 2011-2012 hem dedicat esforços per crear un nou agrupament que surt del Club Excursionista de Ceba, que s'ha constituït com a agrupament Escolta i Guia CEA Jove. Un altre procés ha estat el de canvi de nom. A l'assemblea s'havia de decidir entre el nom de sempre, Vic, i el d'Osona Ripollès. Ara comencem el nou curs, altra vegada, com a demarcació de Vic.